金英老师今天要来跟大家分享一下，在农历七月份，我们针对呢，如果要帮自己，不论是透过七系来求子、求姻缘，或者是透过普渡呢来祝自己在这个下半年的运势可以比较顺遂，又或者是你想要透过中原呢来求地官赦罪以及补财运，都有一些 mega 是需要注意的。 所以，请大家务必拿出你的笔记本，记得把笔记抄下来哦。首先呢，在二零二二年的这个农历七月的部分，我们可以适用让我们来普渡的天数是蛮多了。从我们的这个初十一路到二十七号呢，都有相对的日子是很适宜的。但是呢，老师会提醒你们。 在看老师所提供的表格之前呢，请你们务必要记得，每一天呢都有需要避开的生肖，还有一些特定的年份的朋友们。再来呢，就是针对当天适宜的事项呢，都会有不同的。如果老师在上面呢是写了适合酬神的朋友，这就是针对如果你之前呢是有去借过发财金的朋友，请你们务必呢要选择。 有酬神的天数呢，前往到这个庙宇里面去还愿哦。因为我们如果想要接下来呢，透过这个中原呢来去求我们可以补财库的话，那你一定要先有借有还，再借才不难。下半年的运才会更加的旺盛，你说是不是呢？所以呢，请务必呢要看清楚哦。 哪些天是适合酬神？那再来呢？普渡的部分呢？就是针对适合你的生肖，还有你的方位，再下去选择哦。那么再来就是，如果是针对想要求子的朋友，很多人会运用在这个初七哦，也就是我们的这个七夕这一天呢，去拜这个观音，或者是去拜七娘妈呢。 哦，来求子哦，但是要特别注意一下，因为在今年呢，我们的这个七夕这一天刚好逢到的是月破大号正红砂哈，所以呢，在当天呢是不宜去求姻缘，也不宜去求子的。那怎么办呢？所以我们当然要替代啊，就会有其他的日课可以用哦，请务必呢把它改到其他。 的日子，比如说就是在隔天哦，因为呢，在隔天呢，它是上旋日，所以呢，你我们可以在当天的这个晚上的十九点零八分之后呢去求。那要特别留意一下，就是你要先问好一下你所要去的庙宇他们的关门时间是几点哦。那尤其是如果你是刚好逢到了呃刚。 分手的那老师会建议你就不要用这个初八这一天，我们可以运用下旋好的这个日子。那下旋的话呢，也就是我们的农历的二十二，也就是八月十九号的这个下午的十二点三十七分之后再去求就可以了。因为呢，下旋的话代表是我们要抛开掉一些不好的。 这个事物，所以也包含了可以舍弃掉不好的烂桃花或者是姻缘，才可以再崭新的去迎接一段新的恋情。那么同时呢，要特别注意一下哦，就是如果你是呃针对要求子的朋友们哦，我们可以运用老师在事项那边有标示适合求子事的日子，比如说在今年的农历的十五哈，还有二十二。 还有二十五以及农历的二十七呢，都是适合去求子事的。那有一个大前提，就是如果你要去求子，请务必记得呢，呃，如果你是有拿过孩子的，那么要先到地藏王菩萨那边呢，先去做忏悔，那么再来去求子才会是比较理想的哦。同时呢，针对每一个不同的普渡的日子呢，它其实呢，针对。 特定的时辰，它可以有强化一些效果，比如说可以加强贵人财路，呃，或者是说呃官路哦，都可以让你的这个在下半年呢，在职场上呢，可以比较如鱼得水。所以，请你们务必呢，可以看好一下呢，要选定是一点到三点的未时，或者是三点到五点的申时呢，再去做祭拜就可以了。 那么要提醒一下呢，在我们的这个呃中元节，也就是地官赦罪哦，一般民俗上，大部分很多人会选择在这一天，因为它就是我们的这个七月中哦，来去做这个普渡。但是在当天呢是不宜的哦，在当天的日子呢，只适合补财库，还有求子嗣，所以请务必呢要再多加的注意一下。 那么，同时针对如果是我们要运用那个七月的二十七号，也就是八月二十三号国历，呃，用透过天色日这一天来祈福的话呢，也一定特别要注意一下，是要在我们的午时之后呢才可以办理哦，因为在当天有逢到了我们的这个处暑哦。那再来就是针对农历的这个。 七月十号这一天，虽然这一天也是可以酬神跟普渡，那么老师也要特别提醒一下，就是在这一天，因为我们逢到了立秋，所以这个时间点呢是要等到晚上的八点半之后才可以进行普渡的事项。但一般我们普渡时间还是会比较建议是在未时跟申时，所以除非你是属于比较特殊的这个公司行号，你们都是属于。 呃，夜间才在进行呃这个呃交易的，或者是说晚上才在才在上班的，那么我们才会让你就是用这个夜间的时候去做这个普度哦。好，那么如果呢，那个在普度的时候呢？ 有这个师傅在诵经啊，哈，在引渡仙灵啊，或者是亡灵的部分，那么请务必记得家中的幼童跟年长的长辈，务务必要避开哦，尤其是老师上面写的这个特定的西元的年次的以及生肖的朋友们哦，呃，这些老小都一定要回避才会是比较理想的。好，那么呢，这边呢，同时要特别提醒一下哦，呃，因为我们在那个。 呃，中原的这一天呢，老师刚刚有提到，它是很适合我们可以补财库的。所以呢，在这一天呢，老师会建议呢，我们这个补财库的时间哦，尽量是早上的七点到十点会是比较理想的，因为我们要招的是明财嘛，所以当然是要阳气比较旺的时间去招这个财会是比较好。那么记得要要带着。 这个祭品哦，是贡品哦，有六样哦。第一个就是我们水果呢，是用奇数，也就是你可以带三到五种哦。那数量可以以一三五的方式。那这个拜拜的这个东西呢，是可以有凤梨、金桔、香蕉，因为它们可以招好运哦，吉祥的水果。所以你就要记得，因为你当天是要去补财库的，所以就不会是。 有这些问题哦，那那么呢，要特别提醒一下，如果要拜这个呃好兄弟的，也就是我们要普渡的话，那么凤梨就是不能拜了，因为凤梨呢就会觉得有这个旺旺来的意思，还有莲雾呢也是不能拜的，因为莲雾它是空心的，所以会代表是你没有这个。 心，好去祭拜。同时，如果你是要求财的话，莲雾也是一个大忌，因为它代表的是空心，所以你这个财呢，可能就呃不是很扎实哦。那再来就是我们的这个葡萄啊、龙眼啊、荔枝，这些是属于成串的水果，也尽量避开哦，呃，避免人人家觉得会有一连串的这个呃不好的事情哦上升啊。那当然呢，呃，其实。 对我们来讲的话呢，我老师会建议就是尽量，我们如果是要看什么样的水果呢，也要看你是祭拜什么样的事情。因为如果你是求子的话，那么一连串就不是一件坏事哦，因为代表是你希望能够有一串好事来。那再来就是我们的香蕉的部分，香蕉的话它代表的是招。 那么很多人会怕是说，在七月的时候，他会有招魂啊、招厄运啊，所以会尽量去避免。所以一样呢，也是看你是要招什么。如果你是要招财来，你是要招阴财，你是要招这个招子哦。那么你想要求子的话，那么用香蕉其实就不会是一件坏事。好，那再来就是番茄、芭乐还有百香果，因为它是属于多子的水果。 那很多人会觉得是说，那这样代表是不好消化，所以会觉得它是不洁哈，代表是多心，也是呃比较不吉祥的。但是如果我们是属于要求子的话，那多子多孙其实也是没有关系的。那真的就是看你用什么样的心态去看待这件事情。那离子的部分呢，因为离子它在台语的部分呢有分离的之意，也有就是。 来的这个谐音，所以如果是拜好兄弟的话，我们就不要用到这个水果；求姻缘的话，也不要求用到这个水果，因为都会有分离之意哦。好，那么再来呢，就是会建议尽量是拿实心或者是比较圆的水果，所以最最好最好的状况就是，比如说葡萄柚哦，柚子，因为它有点保佑的意思，然后。 橘子可以代表吉利啊，柿子有事事平安啊，然后柳丁可以贴丁啊，或者是苹果代表的是平安，这些都是非常安全牌的水果，不论是要拜，呃，任何事项呢，几乎都是很安全的，所以会建议大家就用这些属于比较没有争议的水果会比较好。 那再来第二样呢，就是甜食的部分哦。那么甜食的部分呢，呃，尽量就是以饼干、糖果为准哦。因为，比如说我们在拜这个中原求财库的时候呢，那么财神爷他是很爱吃甜食的，所以饼干、糖果、甜食一定要有，不要拜什么酸梅呀，哦，或者是很油腻的这种豆干啊这一类的东西，好。 那除非是午餐生类的，那我们才可能会拜一些就是像下酒菜之类的好。那再来就是呃第三样就是茶或者是酒哦，那尽量就是以三杯清酒或者是三杯茶类为主。那么有些庙宇它不需要你把它倒出来，那么我们就是一整罐的去祭拜也是可以的哦。啊，那拜甜茶饮料也都可以哦。 那再来第四样就是我们讲的这个三生。那么三生的这个生理呢，基本上我们可以拜鸡哦，那也也可以拜肉类哈，但是要记得就是不能拜猪肉哦，因为呃这个五财神呢，他跟回教是有一些渊源的，所以一般是不拜猪肉的。那么现在来讲的话，因为大部分在准备这个三生其实是蛮麻烦的，所以老师会建议我们这个三生呢。 可以用素三生来取代哦，因为它里面其实很多就是这个凤梨馅，所以呢也是甜的，也是这个财神爷喜欢的东西之一。好，那再来第五样就是我们的名片哦，那准备你个人或者是公司的名片都可以哦，来让财神爷能够庇佑你们有更多的好人脉跟人缘，让你们的工作运可以更加的顺遂。 那么在祭拜的时候呢，呃，如果你的这个庙宇这边是有提供金纸的，那你当然就不用另外额外的准备哦。但是呢，呃，老师会建议，因为毕竟你是要去补我们的财库的，所以呢，除了基本的这个寿金跟挂金之外，建议还是要带上五路财神金哦，来补财库，这样子才是。 不是只有祈福，你还有求到财哦，才可以让你阖家平安，带来更多的福气上升哦。那当然就是记得，呃，补财库的朋友们一定要呈上这个书文。那大部分你所购买的这个东西里面，它都会有一个简易的书文，嗯，一定要按上手印或者至少签上名字才是适宜的。 好，那么再来就是呢，呃，我们要讲到的就是刚刚提到的普渡的部分了。因为针对社区的普渡啊，或者是商办大楼的普渡，通常都会挑一个时间，所以呢，老师就这边再强调一次，如果你的生肖呢有相冲，就一定要避开，那你就改到怎么样？改到大庙去报名普渡啊，哈，那这样就可以万事皆吉了。 那么一般虽然都会是在中元节当天拜哦，但是在今年呢，老师不建议，所以请大家务必挑选其他的日子再去拜哦。还有一定要避开午时，也就是太阳阳气最旺的时段哦，一定。然后呢，尽量要在太阳下山之前完成祭拜，除非你是比较特殊的行业，才是属于另外的。 那一般在过去比较完整的祭拜模式呢，我们会先拜三官大帝，再拜这个普渡公，然后最后才是拜这个好兄弟好姐妹哦。但是因为现在的风俗民情已经不太一样了，还是会按照自己的需求，所以呃会精简很多。那特别要提醒的的部分，就是因为这几年呢，因为疫情往生的人比较多，所以我们要更加的去缅怀，所以建议就是。 尽量在当天呢，我们在呃供奉之后，哈，也一定要就是呃要一起呢那个短暂的念一下这个经文哦，比如说我们可以念心经，好，那或者是我们也可以念你们本身有在持的经文哦，在心中默念，然后回向给他们哦，让他们呢除了进场可以享用这些贡品之外呢，也一样呢可以领取这些。 功德离开，那特别要注意一下，就是如果我们是在呃祭拜好兄弟的部分呢，我们的三牲呢一般会包含了这个鸡肉、猪肉、鱼肉这三种肉品，但是要注意就是我们鸡肉跟这个猪肉是不可以去皮的，然后我们的鱼呢要保持它的鱼鳞是不可以刮掉它的鳞，那鸡呢一定要是整只鸡。 好，然后鱼也一定要是完整的鱼哦，因为它代表的是，呃，我们要有头有尾，所以千万不要买那种片装的鱼，或者是说已经呃切了一半的半只鸡，好，或那样都是不可以的。呃，那如果说吃不完的话，那当然我们就是折中的去用素三生的方式呢，来用比较简便的方式来取代就好了。那或者有些他们可能会用。 呃，鸡蛋来代表全鸡，或者是他用香肠、蹄膀来取代三层肉哦，或者是用鱿鱼干、虾卷来取代鱼类，这些也是可以的替代方式哦。那基本上可以按照你家中的人口数呢，以不浪费为原则的方式去准备这些贡品三牲呢，才会是比较理想的。好，那么呢？ 也一样呢，再次的提醒一下，如果在普渡进行之时呢，有人呃在诵经哦，在引渡这个亡灵的话呢，请有当天呢，就是有逢到冲的，以及呢有在生病的长辈或者是幼童呢，都尽量避开，不要待在现场，才会是比较理想的哦。 好，那么以上呢是针对我们在农历七月份的注意事项以及开运方案。那么，请大家呢挑出最适合你们的天数呢去进行。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。